rez rez bir bir hammaga salom beraman matematika sizlari номер nechinchidadir yana birgamiz lekin funksiyalarda uchinchi qismidamiz uchinchi buni yozmaylik chunki o'n beshtada seriya bo'ladi bu qism deganmiz boshidan demak funksiyada bu videomizda faqat misollarni chekamiz ya'ni aniqlanish sohasi bo'yicha misollar chiqib misollar to'plami ha bu arada har bitta подписчик like dislike bildirgan fikrlaringiz endi bular hammasi siz uchun qanaqa ahamiyatga ega bilmayman lekin men uchun juda yam katta ahamiyatga ega shunday ekan iltimosim video yoqsa layk like, yoqmasa dislayk qo'yishni unutmanglar demak bizlar birinchi navbatda bu yerda qoidaga e'tibor berib takrorlash qilamiz picha y teng fx bu shakldagi funksiyalarda f ni topish uchun x ni o'rniga a sonini yoziladi debdi bu degani fx x teng 2x 3 funksiyasi funksiyasida f a ni topish uchun x o'rniga a qo'yamiz ya'ni x o'rniga a qo'yamiz x larni o'rniga то fa f a teng ekan 2 a 3 bu bu ko'rinishda bo'lar ekan demak misollarimizga o'tayotgan bo'lsak funksiya rdan rga ketyapti ekan fx teng 3x 1 taqsim 4 bo'lsa f minus 3 ni toping debdi demak buni qanday topa ekanmiz bizlar f minus 3 debdi x emas minus uchni qo'yib ko'r degani ya'ni f minus uch endi demak xlar o'rniga bizlar minus uchni qo'yamiz to'g'rimi demak minus e, minus emas uch ko'paytirilgan minus uch plyus bir taqsim to'rtga teng bo'ladi bu to'g'rimi demak uch bilan minus uchni ko'paytirsak minus to'qqizni beradi plyus bir taqsim to'rt bu ham bizlarga minus sakkiz taqsim to'rtda ya'ni bular ham qisqarib bizlarga minus ni beradi bu shaklda ya'ni ichlar bu ko'rinishdagi misolda demak ikkinchi misolga o'tsak funksiya rdan rga ketyapti ekan fx teng ikki x minus a funksiya berilgan ekan demak f 1 debdi a 4 to'rtga bo'lsa debdi f ani toping debdi bizlar f 1 deganimiz a plyus to'rt ekan demak bu f1 x dagi o'rnidagi 1 f1 ya'ni f1 shu bilan birga 2 ko'paytirilgan 1 ya'ni x o'rniga 1 qo'yapmiz. 2 ko'paytirilgan 1 minus a ga ham teng ekan xuddi shunday bu yerda a 4 ga ham teng edi demak bu ikkovi teng ekan to'g'rimi 2 minus a bilan a 4 tengligini ko'rsatyapti bizlarga shundaymi shunday bo'lyapti demak bu yerdan bizlar a ni topib olsak bo'ladimi a larni bir tarafga o'tkazamiz ya'ni eh, bu yer 2 a bo'ladi a ni bu tarafga o'tkazdik 4 ni bu yoqqa o'tkazsak demak minus tengkan minus 2 ga. bu ko'rinishga keladi to'g'rimi xuddi shunday demak bu yerdan bizlar bilib olar a amiz teng ekan minus 1 ga. bu shaklga keldi demak a minus 1 ga bo'lganda bizlar a ni qanday topib olamiz e, f a ni qanday topamiz ya'ni f a, x o'rniga minus 1 ni qo'yib ko'ramiz demak bu funksiyamiz 2 ko'paytirilgan minus 1. A degan narsamiz ham minus 1 edi. Demak, minus minus 1 bo'ladi. Burada, mana shu yerda xato qilmanglar. Demak, bu <coughs> minus 2 ko'payt minus 2 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan minus 1. Bu minus bilan minus plus bo'lgani uchun 1 bo'lib, javobimiz minus 1 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu ko'rinishdagi misollar shunday yechaymiz. Demak, fx teng x kvadrat plus 3x minus 2 bo'lsa, f x minus ni toping debdi demak bizlarga fa ni top deyatgandi boyagi mana yerda fa emas x minus ni top demak x o'rniga nima yozar bizlar x minus ni yozishimiz kerak ekan ya'ni f x minus ikki teng ekan e, x o'rniga nima yozayotgandik x minus ikkini yozayotgandik kvadrati plyus uch ko'paytirilgan x o'rniga nima x minus ikki minus 2 bu shaklda bo'ldi ekan ya'ni buni endi bizlar soddalashtira olamiz bundan soddalashsa x kvadrat buni ochsak nima bo'ladi Plus 2 x minus 4 bu shaklga Doğru to'g'rimi demak buni qavslikka kırgızsak plus 3 x bunisidan minus 6 ni beradi bizlarga minus 2 ham bor esimizdan chiqmasin demak bu yerdan bizlarga plus 2x bilan 3ximiz 5x bo'ldi. x kvadrat plus 5x 5x 4 minus 6 minus 4 minus 10 berdi. Demak, bizlar qaydadir xato qildikmi? Xato qilmadik. Demak, minus 12 bo'ldi bu yer. Demak, shu ko'rinishga teng ekan bizlarni f x minus 2 ni topish formulamiz. endi ham emas javobimiz ya'ni bu yerda mantiqni tushunishimiz kerak lekin bu yerda bizlar xato qildik chunki mana sizlar ham shu yerda shu xatoga yo'l qo'ymanglar demak bu minus emas plyus bo'ladi bunisi plyus bo'ladi demak misolimiz tubdan o'zgarib ketdi boshqa bitta misol olamiz x kvadrat minus ikki x plyus to'rt plyus uch x minus olti minus ikki ko'rinishiga keladi shunday bo'ladimi uch x mana oh demak bizlarda bu yerdan x kvadrat minus bu ikkalasi ni beradi bizlarga demak plyus to'rt -2 olti minus ikki bo'ldi minus to'rt ko'rinishiga keldi ya'ni bu yerda xato bu ko'rinishga keldi qisqa ko'paytirish formulalar ism familiyada yodlaganim mana shunday bo'lsa endi bilmadim demak keyingi misolga o'tamiz <coughs> f ikki x plyus uch teng x kvadrat plyus x minus ikki bo'lsa debdi f minus birni toping debdi demak bizlar x o'rniga f minus bir qo'yamizmi yo'q f minus bir qo'ymaymiz demak bu yerdagi narsa bizlarga minus birga teng bo'lishi kerak deyapti demak bu degani ikki x plyus uch bizlarga minus bir bo'lishi kerak deyapti demak x nima bo'lishi kerak uning uchun uch bu tarafga o'tsa ikki x e, bizlarga nima bo'ladi minus to'rt bo'ladi demak har ikki tarafni ikkiga bo'lsak ximiz minus ikki bo'lganda bu yer ichkarisi e, minus birni ber ekan bizlarga demak xni o'rniga nima qo'yamiz bizlar minus ikki qo'yamiz x ko'rgan joyimizga minus ikki yozamiz f ikki ko'paytirilgan minus ikki e, plyus uch demak teng ekan bu x x x ko'rgan joyimizga minus ikki yozayotgandik demak kvadrati plyus minus 2 va yana minus 2 bu shaklga keldi to'g'rimi to'g'ri demak buni kvadrati to'rtni beradi plyus minus bo'lib ketadi 2 minus ikki ya'ni javobimiz nol ekan ya'ni bu ko'rinishda yechamiz menimcha hozirgacha hammasi tushunarli bo'lib ketyapti demak keyingi misolimiz quyidagicha f x plyus ikki teng x kvadrat plyus ikki x minus besh funksiya berilgan ekan bunda gx teng f x minus ikkiga bo'lsa g uchni toping debdi qanday qilamiz yaxshilab diqqat bilan qaranglar demak g uchimizni topishimiz uchun bu yerda g uch yozamiz demak bu bu yerga uch bo'lgani uchun bu yoqdagi tenglik bu tarafiga ham uch yozishimiz kerak uch minus ikkini berdi demak bu yerda nima kelyapti bizlarga g uchimiz buni buni ayirsak f birga teng bo'lyapti to'g'rimi t3 funksiyamiz f1ga teng bo'ladi f1ni bizlar bu yerdan topib ola olamizmi ya'ni x plyus 2 bir bo'lishi kerak deyapti uning uchun bizlar x bu yoqqa o'tsa x minus deb beradi ya'ni bu yerda x ko'rgan joyimizga e, g3 topishimiz uchun ya'ni f1ni topishimiz uchun x ko'rgan joyimizga minus 1 yozamiz demak f aha f minus minus bir plus ikki teng ekan x ko'rgan joyimizga nima yozardik minus bir minus birni kvadrati plyus ikki ko'paytirilgan minus bir demak minus besh shakliga keldi to'g'rimi bundan bizlarga nima keladi bir minus birni kvadrati bir plyus ekan minus ikki buni bunga ko'paytirdim va minus besh bundan javob bizlarga minus 1 minus 2 minus 6 ni berdi va g3 degan narsamiz g3 degan narsamiz teng ekan f1 ga ya'ni f1imiz esa minus 6 ga teng ekan bu ko'rinishda yechiladi demak bizlar oxirgi savolimiz va oxirgi savolimiz ham quyidagicha ekan yaxshilab diqqat bilan qaranglar fx kvadrat minus 4x plus 3 teng ekan 2x kvadrat minus 4x minus 4 e, minus 8x minus 4 endi buni qanday yechamiz Bulsa f 5 ni toping debdi degan bu degani bu yerda aytayotgan narsamizni 5 ga tenglab olinglar degani emasmi xuddi shunday x kvadrat minus 4x plus 3 teng 5 buni qanday yechamiz bizlar yechishimiz problema вообще iloji yo'qdek ko'rinyapti demak buni yechishimiz uchun bunu tarafga ham qaranglar ya'ni bu ko'rinishdagi misollarni endi вообще funksiyada yechilishi qiyin bo'lgan misollarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqa o'yin bor deb o'ylaveringlar ya'ni bu yerda qaranglar ikki x kvadrat bor ikki x kvadrat bor to'rt x bor sakkiz x bor bu yerda opsiya nimani ko'ryapsizlar ya'ni uch bor to'rt bor Opsiya buni ikkiga ko'paytirilganini ko'rinmayaptimi ya'ni bu boshqacha yozamiz to'rt x plyus uch teng ekan <clears throat> bu yerda hammasini ikkiga ko'paytirilgan ya'ni ikki x kvadrat buni ikkiga buni ikkiga ya'ni buni ikkiga ko'paytirilgani e, nima beradi bizlarga minus sakkiz x yozilyapti endi buni ikkiga ko'paytirilgani nima bular x bu sakkiz emas demak buni ikkiga ko'paytirilgan plyus oltini beradi lekin bu yerda minus to'rt yozyapti e, bu yerda minus uch yozyapti plyus uch yozyapti eh to'ppa minus to'rt yozyapti siz nimaga endi buni qilyapsan deyotgan savol bo'lsa agar buni agar minus o'n deb yozayotgan bo'lsak mana shu ifodamiz bizlarga minus to'rtni bermaymi beradi shuning uchun bu ko'rinishda yozib oldik demak bu ham bizlarga buni nima qilsak bo'ladi olib olsak bo'ladi ya'ni ikkiga ko'paytirib ikki x kvadrat ikki ko'paytirilgan x kvadrat minus to'rt x plyus uch shakliga keltirib undan o'n bundan o'nni ayirsak bo'ladimi bo'ladi demak bu yerda ham shu ko'rinish bor bu yerda ham shu ko'rinish bu ikkoviga ham bizlar meni sag'anaqagir ko'nglim a deb degan sonni aytib qo'y desa agar bu qanday ko'rinishga keladi f a degan narsa teng ekan ikki a minus o'n shakliga keladimi keladi demak ani o'rniga bizlar f beshni so'ratuvdi f5 ni qo'ysak qanday bo'ladi demak 2 ko'paytirilgan 5 minus 10 shakliga keladi bundan javob 0 chiqadi f5 imiz 0 ga teng ekanligini shu ko'rinishda yechib olamiz demak misol tushunarli bo'lgan bo'lsa o'tgan dafar o'tgan dars bizlar bergan savol <clears throat> bitta savolimiz bor edi ya'ni uyga vazifamiz bor edi uni yecholganlarga 5 baho agar yechganlar bo'lsa yecholmaganlarga endi men yechilishini ko'rsataman Demek, e, f minus 2'den 3'ke oralıktan r'ge kalıp git yaptık. fx deyin 2 x kub edilirken x minus 2 plus 3 plus 2x funksiyanın kıymetler toplamı nişte farklı natural sondan ibaratik. Kıymetler toplamı yani bu y'ler soru yaptı. Bizlerge x'ler birgen. x'ler kaysa oralıktayken minus 2 bilen 3. uch oralig'idami ekan uch oralig'ida ekan demak bizlar bu funksiyani mana berilgan funksiyani soddalashtirsak bular ya'ni x ni ko'paytirib qisqartirib bir balalar qilishimiz kerak x kvadrat buni bunga ko'paytirsak minus ikki x keladi plyus uch plyus ikki x shakliga keldi to'g'rimi to'g'ri demak mana minus x minus ikki x bilan plyusi yo'q bo'lib ketadi demak bizlarga qolgan narsa nima bo'lyapti bu x kvadrat qolyapti plyus uch qolyapti demak bizlarga f x degan funksiyamiz x kvadrat plyus uchga teng ekan to'g'rimi to'g'ri e, x emsa bu oraliqda edi x kvadrat qaysi oraliqda bo'ladi demak x kvadratni topishimiz uchun x kvadrat deb yozamiz yana bitta xatoga qilmanglar x kvadrat deb x ikkini kvadrat minus ikkini kvadrati to'rt undan katta x bu ya'ni bu shaklda yozmanglar xato bo'ladi birinchi yozib ko'ringlar mana bir ikki eh, minus ikki uzr minus bir va minus ikki minus bir nol bir ikki uchgacha to'g'rimi buni endi kvadratlarini olsak mana minus ikkiniki to'rt buniki bir buniki nol buniki ham bir buniki to'rt e, buniki to'qqiz shakliga keldi to'rtlar bor birilar bor eng kichkinasini olishimiz kerak ekan bizlar bu ko'rinishlar misollarda ya'ni eng kichkinasini yozar ekanmiz katta yoki teng x yozamiz kichkina yoki teng to'qqiz bu bu shaklda yozar ekanmiz ya'ni x kvadrat bu oraliqda bular demak x kvadrat plyus uch qaysi oraliqda bular uni qanday topamiz qanday topamiz alo demak bunga ham 3 bu tarafga ham 3 Bu tarafga ham 3 qo'shib chiqamiz. Ya'ni bundan bizlarga bu shakl keladi, to'g'rimi? x kvadrat plus 3 katta yoki teng 12 shakliga keladi. Endi 3 dan 12 gacha nechta farqli natural son bor? Sananglar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10 ta. 10 ta bo'lsa, demak, bu misolimiz javobi 10 ta farqli natural sondan iborat ekan bo'ladi. Endi bemalol tortinmasdan Patisat zakhab like was tunut mein dar